Всем привет! В данном видео я покажу как сделать антенну для цифрового телевидения Т2 своими руками. Нам понадобится антенный кабель длиной 17 сантиметров отступаем примерно пару сантиметров делаем надрез. Снимаем основу. вставляем разъем. отступаем пару сантиметров от разъема делаем надрез Снимаем оплетку. и заворачиваем на 90 градусов. Ja, ten na hotovo.